dije que yo no puedo más darte lo que vos querés. ¿Por qué no? Porque te iba a la regla. Yo ya no puedo más. Pero pasa, pasa, pasa. Tengo algo para compartirte, vení. No tuviste el teléfono. ¡Con permiso, con permiso! Risa, te dejo porque permiso. A, a, cobrar el ¿Cómo andás? Bien, vos? Después de un beso...

a vos te ¿no? Es, te dando El tema es que uno de los 40 y algo de años, bueno, mentira, sí, no, 60 y pico de años ya, uno no hace el amor. Y no, porque hace otro tipo de cosas, ¿viste? El tiempo ya es un poco más reducido, uno no tiene mucho tiempo para hacer todo el día vos? <laughs> pero la rutina mata. Agarro la chismosa, <laughs> me voy a lo de Pepe, 5 kilos de papa. ¿Y con Pepe qué ¿Cómo? ¿Con Pepe qué haces? ¿Qué? ¿Con Pepe qué <laughs> Pepe, ¿por qué me tuviste que hablar de Pepe? Pepe que no sabía que había alguien en tu vida y yo me lo sabía, yo en realidad yo me con una que, que, que, me traje y era aquí, ¿eh? Carajo, <laughs> que No. ¿Quieres que te ayude? Vení que te ayude la otra, vieja mierda, vení. vuelta. No. Tú tenés cuidado porque la última vez no, terminamos. No terminamos. ¡Vos te la boca! ¡Caí acá! ¡Y buena de mierda! ¡Esto es una víbora! ¿Entendés? Igual que tu dieta, que que tu, que tu pagar chile, no se deja tocar, no me quiere dar un beso. chica del mundial. <laughs> Toca. Bien, chiquita. Otro de